Yeah. Big. Yoni on the beat. ስምል ባንቺ ስምል በሄድኩበት ቦታ ትንሽ አይደል ትልቅ ነው የማገኘው ደስታ ስምል ባንቺ እኔስ ስምል በሄድኩበት ቦታ Chin fi go tell am do I hear and when I do Libyan chin fi go tell am do أنا هي ود الكوات الصواية تلاتشن أنا هي ود الكوات الصواية تلاتشن سمادا سمادا سمادا قباتشن سمادا سمادا በሸጊቱ የሴት መቤት ከመልክም አንደኛ መልከመልካቤት አይ የቀሚስሽ ጥለት ብዙ ነው አይነቱ ያንቺስ የብቻው ነው ጠላፊሽ መብዛቱ በስቶ ሰው በስቶ አየነው ዝናሽን በስቶ ሰው በስቶ ሰው ገዳይ መሆንሽን በስቶ ሰው በስቶ አየነው ዝናሽን بستو سو بستو سو غير موجود بين ايدي والدنيا بين جرابية بين ايدي والدنيا بين قرية انا يا ود الكوات الصايد اللاتشني እኔ የወደድኳት እሷ የጠላችኝ ስማዳ ስማዳ ስማዳ ገባችኝ ስማዳ ስማዳ ስማዳ ገባችኝ አይ ወንጀለኛ ልባ ባንቺ የክሰስ ሆኜ ስሜም ባንቺ እጥፋ የእሷ ካስባለኝ منك منك سندروس قلقالني عن جتنا وتتش بلاش مسألني عند تارك ساورة أتسلج سمشن ستارة عند تارك ساورة أتسلج سمشن ستارة فكرش ሰው ሲሉኝ የኔን ፍላጎት ዘውድ አይሉ ጎፈር ምርጫ እንደሰጡት ተው ተው ሲሉኝ የኔን ፍላጎት ዘውድ አይሉ ጎፈር ምርጫ እንደሰጡት አይ